Assalomu alaykum qadrdonlar. Bugungi video roligimizda virtual visa karta ochish hamda visa kartamizni pul bilan to'ldirish, onlayn to'ldirishni ko'rib o'tamiz. Buning uchun bizga Payme ilovasi kerak bo'ladi. Payme ilovasi mana men internet brauzerni tayyor qilib oldim. Nomerim turibdi. Yaxshi bosaman. bu yerda siz o'zingiz приложение e, orqali yoqasi payme orqali ro'yxatdan o'tayotganingizda sakkizta xonali parol so'raydi o'sha parolni kiritamiz bu yerga kirish bosamiz ho'p endi bugungi Э, hozirgi menda mavjud oddiy karta va viza kartam mana turibdi anaqa bank visa deb qo'ygan и e, oddiy onlayn kashaligim turibdi uchala kartadan foydalanishim mumkin men sizlarga hozir viza karta ochishni o'rgataman bu karta qo'shish bo'lsa oddiy karta qo'shiladi buni uni agrobank kartadan qo'shganman ulaganman buni hamyon ochishda bo'lsa onlaynlikka bu ya'ni onlayn viza karta ochish onlayn oddiy hamyon karta ochish biz visa karta ochamiz visa karta turli xil ko'rinishda turibdi ya'ni har xil rasmlari bor ho'p mana yerda endi meni tanishtirib o'tmay o'zinglar birlashtirib ro'yxatdan o'tganini tanishtirib o'tasizlar necha foiz qancha summagacha tushirish kerak bir to'lov uchun necha foiz oladi hamma hammasi bor mana e, visa virtual kartasi kartasi deyapti keyingisini bosamiz E, bu yerda yana aytyapti ochish mutlaqo bepul kartani o'n besh ming so'mga to'ldiring va shu pul darhol balansingizga tushadi dedi o'zingizni mana shu viza karta balansingizga tushadi ya'ni plastigingizda sizda kamida o'n besh ming pul bo'lishi kerak yechib olish uchun yo'qolsa viza karta ocholmaysiz keyingisi ho'p menda hozir aytyapti mablag' yetarli o'n besh ming so'm yetmoqchi yetish uchun menda kartada mablag' yetarli emas deyapti agrobank viza kartam o'zi avtomatik viza karta mana bu kartamdan yechib olishni so'rayapti men to'lashni o'n besh ming so'm yechadi deyapti to'lashni bossam o'n besh ming so'm yechib oladi men hozir e, buni ishni qilmoqchi emasman chunki menda viza karta tayyor bor ya'ni ortiqcha o'n besh ming so'm sarf qilmoqchi emasman sizlar xuddi shu holatda ochsalaring oxiri e, bir oshib ketsa uch minut kutsalaring sizlar avtomatik ulab qo'yadi viza kartaga hop e, endi to'lov pul o'tkazish pul o'tkazishda viza kartani ochib tushirlang viza karta biz onlayn ya'ni biz o'quv kurslarimizga to'lov qilishimiz uchun viza karta kerak bo'ladi viza kartani biz bankdan borib yuz dollar depozitiga pul o'n dollar depozitiga pul tushirib olishimiz shart emas onlayn shunday viza karta ochishimiz mumkin endi men eshitdim qancha rost yolg'onligini bilmadim endi bir marta ro'yxatdan testdan yiqilganingizdan keyin qayta to'lov qilish kerak u to'lovni e, alohida viza kartada ya'ni hozirgi viza kartamdan to'lov qilib bo'lmaydi deb eshitdim yana qo'shimcha boshqa viza karta ochish kerak alohida viza karta ochish kerak deb eshitdim endi qanchalik rost qanchalik yolg'onligini bilmayman endi avval yiqilmaylik yiqib ko'rsak bilamiz ho'p ehm, bayda pul o'tkazma o'tkazish turibdi mening kartalarim mening kartamga deyapti mana pul o'tkazishni bosib e, yana qanday kimgadir viza karta o'tkazish mumkin mening kartalarimni o'tkazish ya'ni bu yerda hop viza kartaga o'tkazamiz mana tanlayapman mana ko'ryapsiz qaysi kartaga pul ushbu kartaga pul o'tkazish ya'ni o'sha o'tmoqchi bo'lgan kartani rasmi chiqib turadi menda viza kartaga deyapman mana nega misol uchun sizlar hozirgi kursimiz bir yuz o'n ikki ming o'n to'rt ming bo'layotgan bo'lsa bir yuz yigirma ming o'tkazilsa chunki ada ham valyuta qanday foiz oladi bir yuz yigirma ming kamida o'tkazsalaring ya'ni jo'natishni bosamiz Jo'nash chizmasi meni qizarib qolsa kerak. Yo'q, qizarib qoldi albatta. Chunki e, bir sutkada bir marta o'tarmikan bilmayman yo bir marta o'tkazar xolosmi? menda onlayn kashadan o'zimda karta balansimda pul yo'qligi uchun karta kartani puli yo'qligi uchun menda e, hop onlayn kashalig ochib qo'ygandim onlayn kashaligimda pul bor edi o'shandan tushirdim mana bundan tushirdim operatsiya vaqtinchalik foydalanib bo'lmaydi deyapti nima bo'ladi bilmadim xullas shu mana shu yerdan mana aytyapti bir ming ikki yuz so'm usluga oladi deyapti mana mana yerda ko'rsatib qo'yyapti ya'ni bir yuz yigirma mingga bir ming ikki yuz so'm usluga oladi to'lashni bossalang avtomatik bilansingizda pul ko'rinadi hech qancha o'tmaydi oshib ketsa bir ham o'tmaydi menimcha shu tushunarli bo'ldi endi xudo xohlasa keyingisida onlayn o'quv kurslarimizga qanday to'lov qilishlarini ko'ramiz a omon bo'linglar sog' bo'linglar